Haya, tunasonga mbele tena katika episodi ya nane. Jina langu naitwa Karim Kani au Toto la Kihindi, napatikana kwa 0694065322. Hii wanaita mwanamke mchawi Kayamat. Binti alimchukua moja kwa moja na kumleta huku, gari inakutwa ipo gereji, baba hoi ni fumu fumu Unaona sasa, लेट ये गाड़ी ये गाड़ी वही है ना sasa gari hii hapa, गिफ्ट में दी थी gari ambayo nilipatia kama zawadi ndio hii. उस पर चढ़ी हुई ये धूल देख लो Unaona kilichotokea? ये गाड़ी कितने दिनों से गैराज से नहीं Hii निकली gari ni siku ngapi ipo hapa gereji? कहते हो कि तुमने इसी गाड़ी को देखा alafu unaniambia hii gari umeiona na muuaji Ne- ipo gereji hapa takriban wiki nzima मुझे तो समझ में नहीं आ रहा lakini nashindwa kuelewa leo unathubutu kunisingizia kwamba mimi ni muuaji Sasa- kweli jamani mnanisingizia kitu ambacho mimi sijafanya पूजा puja Oh. Basi ude. Kuja inatosha udai. Chisi mnacha. Inatosha nimesha nimeshakusikia. Tutamsema nini? Acha sila vya tu. Nafikiri umepata udhibitisho sasa. Kitna cha naambia mtu. Sasa kwa nini unanijaribu kunipatia jina baya? Eh? Lini utakuja kuniita jina zuri? Naonekana mimi mbaya. Kweli? Na gari ukiona kweli imechakaa ipo garage kwa muda mrefu. Sasa ili kuna kitu gani kilitendeka? Mwamba huyu hapa sasa, baba la baba, huwezi kuamini mambo haya, mchezo ulivyotengenezwa huu. udei इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं katika hii dunia hakuna kitu ambacho kinaaminika है को धूल से सना भी जा सकता kwa sababu kila kitu watu wanakifanya kwa akili huwezi kuamini lolote hebu jaribu kutazama gari ndio hii hii na wewe hujaamini vipi udei तुम दोनों ye mlienda wapi मौजूद होना चाहिए yaani mnatuacha hapa kwenye matatizo mnatoka ulienda wapi wewe na mwenzio और क्या बात है kuna shida gani तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है ona kama kuna kitu kinaendelea kati yenu नहीं amna baba बात नहीं है amna shida क्योंकि पूजा ने शायद उस गोली चलाने वाले को देखा होगा tulikuwa tunaenda kuangalia mtu aliyepiga risasi ni upande gani alipokuwa ametokea Aha. सर कैसी है अनामिका anamika anaendeleaje टेंशन ना ah anamika kiukweli kabisa tumemtoa yuko out of danger She's out of danger sasa binti akakasilika na maana hajafa bado huyu Ah, basi kila mtu alimshukuru mungu से कुछ लोग अंदर जा सकते हैं basi kama kuna mtu anahitaji kwenda ndani anaweza kwenda lakini sasa msimsumbue sawa sawa anaambia asante dokta watu inabidi wakamwone anamika kuna mtu amekasilika alitamani kupata taarifa kwamba huyu amekufa lakini bado yupo hai भगवान ने तुम्हें बचा लिया anasema tunashukuru sana mwenyezi mungu ameweza kukuokoa na kutoa katika hili janga तुम्हें जान से मारने की कोशिश कौन कर सकता anamika ni nani hasa anataka kukuua है जैसे नेक इंसान का भी इस दुनिया ni mtu gani ambaye una uadui naye katika ulimwengu huu eh? Ah, binti kichwa kinamuuma sana, amemkosa adui yake. विशाखा जी अनामिका का क्या हाल है anamika hali yake inaendeleaje इन दोनों कल से मिल ही नहीं पाए हाँ ah, kiukweli kinachoonekana kwamba anaendelea vizuri kwa sasa anaendelea vizuri sio mbaya पिछले दो दिनों से आप लोग सिर्फ अनामिका की रट लगाए बैठे siku mbili nzima mnamwongelea namika tu hamna habari zingine hapa ndani किसी और के hebu ongeeni mambo mengine basi साथ मेरी शादी होने वाली है mimi natakiwa kuweza kuolewa na mume wangu huko bizi anafuatilia masuala ya huyo mtu लेकिन मेरी खुशियों की किसे पर yaani furaha yangu sijui itafunguka lini Anamika kikhidmat mein. ana kila wakati anaongelewa anaamika tu. Ina maana anaamika ni nani hapa ndani? Akhir wo bhi to tumhari dost hai. lekin yule rafiki yako. Kitna kuch kar rahi hai. Na unajua kwamba ana matatizo. Bachanak bechare ke sath itna bada haal Na kwa sasa kulikuwa kuna haja wewe kuweza kumsaidia. lekin puja ki baat bhi to sahi hai. Lakini anachosema puja ni kweli. Hua. Kwa sababu sasa hivi yule mtu ameshapona. Kichalte hum Pooja ki shaadi. Na kulikuwa kuna haja ya Puja kuweza kuolewa kwa haraka tu. Hakuna haja ya kusubiri tena. Tayari kani? Eh, kwa sababu kila kitu kipo tayari. Inabidi waoane tu yeye na Udei. Okay. aya sawa हम दोनों कल ही जाकर राहुल साहब से शादी करें kesho tutaenda kuongea na kupanga swala la ndoa yako sawa mama hapo sawa baba मैं नहीं चाहता <laughs> था कि उदय और पूजा की शादी की बात जल्दी की जाए nilijua kwamba ndoa ya puja na udei inabidi ifanyike haraka sana अब आप खुद ही बताइए lakini mnafahamu कि ऐसे हालात में कोई शुभ कार्य hali iliyotokea hapa kwa sasa haiwezi kuleta swala la ndoa tukafurahia तो पूजा की बड़ी बहन होने के नाते anamika lakini amekuwa ni kama dada kwa puja अगर अनामिका पूजा की सगी बड़ी बहन होती तो ऐसे हालात में sasa kama hata kuja katika ndoa itakuwaje na hawezi kuja akiwa katika hali kama ile naye ni mtu muhimu katika hii ndoa शादी को कुछ दिन और आगे बढ़ा देना tusubiri basi siku kadhaa ili aweze kukaa sawa kwa sababu ana urafiki wa karibu sana na huyu alimtambulishaga kwa makejeli sasa watu wanasema hatufunga ndoa mpaka apone yule kwa sababu anatakiwa kuhusika katika ndoa Yaani kitu ambacho amefanya ni kama anajichochea, anajiharibia mwenyewe. Haya baba, wanaita Kayamat, episode ya nane, mwanamke mchawi, mwanga Kayamat, Kayamat mwanamke mchawi, episode ya nane. Watu wamesema inabidi asubiriwe Anamika kwanza kae sawa, ndio ndoa itakuja kufanyika. Puja? Puja? Kitni ajeeb baat hai na? Ajabu sana. Ghar ko dekhkar lagta hi nahi ki yahan yani nyumba hata waone kwamba mimi naumia jamani. Eti wananiambia kwamba hakuna ndoa mpaka nisubiri apone kwanza huyo Anamika. Ji. Aur tumhare ghar ke darwaze pe ye hadsa hua. Anaambia lakini milango ya nyumba yenu ishafunguliwa na mwanaume kashakuja umeshavishwa pete hakuna haja ya kuwa na wasiwasi manake atakuoa tu तुम्हें खुद ये कहना चाहिए कि जब तक अनामिका पूरी तरह से ठीक नहीं pale namika atakapokaa sawa basi ndoa itafanyika lakini asipopona itabidi tusubiri subiri kidogo sawa mami umeelewa eh? anamika amechukuliwa ni mtu muhimu katika familia lakini sasa hawajui kwamba huyu amefanya vile anatarajia kuolewa kwa haraka haraka lakini ndo kwanza anaambiwa asubiri anamika apone नहीं निकाल रही है भाभी भाभी भाभी ये देखिए बात की दुश्मनी निकाल रही है भाभी sijui nitaumaliza vipi wadui wangu mimi na anamika ah, ah, picha ya mehendi imekuja hii hapa bwana angalia picha tulizokuwa tumepiga anafikiria uadui huu utaendelea kumsumbua yeye mpaka lini kwa sababu anataka huyu mwanaume amuoe yeye na ana haraka kwelikweli unajua mwanamke akiwa anakupenda anakuwa na wivu wa ajabu tena anaweza akaua mtu ndio maana inakuwa ni rahisi sana kumjua mwanamke anayekupenda na mwanamke asiyekupenda. Kuna vitu vinakufanya ugundue hayo, wachache wanakuaga wanagundua. Kuna mbinu ambayo mwanaume, kuna namna ambavyo mwanamke anachunguzwa. Akiwa mnafiki utamjua na akiwa mkweli utamjua. Sasa mama anaangalia zile picha, katika zile picha kuna mtu anaonekana anaitwa Nami Kachani ile mbali. Picha zilipigwa siku ya mehendi hizo, chana chana. Anamuona Nami kanaonekana katika zile picha, hataki kumuona Puja. Are Puja? तुम यहाँ unafanya nini hapa kuangalia mama anakuta picha zimechanwa chanwa mama yake na udei vipi nini sasa hii क्या हुआ बता kuna nini hebu niambie देखिए ना मम्मी जी angalia mama मेरी किसी को भी चिंता नहीं है yaani sina amani मम्मी जी अनामिका के एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से मेरी शादी पोस्टपोन की जा रही kwa है sababu mi nahisi kwamba nilisababisha ajali ya namika ni mimi kwa sababu ya ile maandalizi ya ndoa yangu kwa najisikia uchungu sana yaani sitaki hata kuona picha za ndoa ya, za, za, za, za sherehe yangu ya ndoa kwa sababu naumia. Anaambia usijali mwanangu, nami katapona tu, kwani hakuna njia isipokuwa Mungu atatuonyesha njia iliyokuwa sawa, anami katapona, nawe utafunga ndoa na udei. Sawa mama. Eti zile picha zinampa machungu kwamba wao ni sababu ya binti kunusulika kufa kwa sababu ya ndoa yake tarajiwa. Kumbe ni muongo na mnafiki mkubwa, sema ana akili nyingi. सारी दवाइयाँ बराबर anaambia sasa kila kitu kipo sawa dawa zote ziko hapo ambazo utaweza kuzitumia काम का लोड नहीं लेना na zitafanya kazi vizuri na nafikiri kwamba utapata hata muda wa kuweza kwenda nyumbani pia बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी haya unaendeleaje ambia mi ni mzima babu डिस्चार्ज है इनका लेकिन eh maripo जरा भी लापरवाही न बरते nafikiri tayari mtapewa namba ya akaunti na mtapewa gharama zenu zote पेपर बनवा kwa hiyo mtu inabidi mumpeleke nyumbani kwa ajili ya mapumziko sasa कर दूंगा ओके okay binti डॉक्टर ने जो कहा वो सुना तुमने umesikia daktari alichosema सख्त जरूरत inabidi uzingatie dawa okay na utakwenda nyumbani हमारे साथ हमारे घर रहो tutaenda nyumbani kwetu wote ठीक है अनामिका anamika sawa तो फिर तुम अपनी छोटी बहन पूजा के घर रहे sasa inabidi uende nyumbani kwa dada yako mdogo ambaye ni puja kutokana na urafiki mliokuwa nao tutakwenda nyumbani pamoja na wewe binti anaona hili balaa wananiletea nyumbani huko huko adui yangu si ndo atanibebea huyu mwanaume anaambia lazima tuende wote nyumbani wewe umeshakuwa ni sehemu ya familia yetu. Bas. Bas. Usiseme lolote. Inabidi uende. Yaani uje tu nyumbani. Hakuna haja ya kukataa, si ndio jamani? Sasa mpaka baba yake anapoja mwenyewe anaunga mkono. Anambia bwana, hebu bebeni mizigo ya nami tujiandae kwa ajili ya kwenda nyumbani. Kumbe kuna mtu anamuumiza hapa. Au dada mimi ninavyomjua atakuja kumchinja mtu kumtafuna nyama. Binafsi nampenda sana udada, yani ninampenda kweli kweli yani ndio binti ambaye amenivutia uwezi kuamini yani sasa inakuwaje chahe to mere sath mere ghar chal rahi ho utakwenda nyumbani na mimi leo tumse nafrat karti hu lakini kaa ukijua nakuchukia na kuona adui yangu main tumhare samne aana bhi nahi chahti basi mimi sitaji ongea yo puja na siwezi nikatoa kauli mbaya kama zile ambazo unazitoa wewe mbele yangu Sio jate. na sidhani kama kuna haja ya mimi kuendelea kuwa na uadui na wewe na wala sihitaji uadui aur phir शादी की सारी जिम्मेदारी अब तुम ही ने तो मुझे सौंपी है na wewe चलो unapaswa kuweza kuolewa nami nimo katika wale wa kuzingatia ili wewe uweze kuolewa hebu twende basi anamwambia kabisa kwamba sikupendi jinsi alivyokuwa na wivu binti naye ameongea kwa kujiamini anaambia hata haina shida kama kuolewa utaolewa nami nimo katika watu wanaosimamia vizuri ndoa yako okay sinikose katika episodi ambayo itakuwa inafuata yani episode ya tisa baada ya kumaliza episode nane wanaita kayamati mwanamke mchawi kale ko uliko mwana agle nami naitwa Karim Kani